En nee, Jeroen! Oh. En ah, daar komt hij. Oh. Oh nee. Ja. Oh, de stik, de lang stik. <laughs> oh yeah. Oh yeah. Woo! <laughs> no, you have to go across the bridge. Guys, across the bridge. Kai, Kai, Kai, Kai. Run across the bridge and give it to Jeroen. Als er niemand omloopt, dan kunnen we hem zo pakken. Neem de stok maar mee. Neem de stok maar mee, Rowan. Oh, ik heb hem nog oh, Als je erin gooit, dan kunnen we hem niet meer pakken. Oh, <laughs> mama. mama? Samenwerking kijk, je kan hem... Eh, ja, ja, ja, ja, kijk, er wordt... Er... Ja, hij komt er bijna. Met Jeroen en eh, met, uh, met Rowan erbij, denk ik. Ja. Wow, look, very good. Look, Rowan, excellent. Of net niet. <laughs> Ja. Bijna net, bijna net zo groot. Ja, Ik ben benieuwd. Ah. Eh, Smart. Hold on to Jeroen, Kai. Hold on to Jeroen, he doesn't fall. Oh, wauw. Daaronder, daaronder, daaronder. Daaronder is een gat. Ah, hier komt... eh. Rowan komt even uitleggen hoe je het moet doen. Oh, ja. Maar misschien snappen we hem niet. Ah. Oh ja, hier komt de held. Hier komt de held. Yeah!